No dia 28 de maio, os aliados conseguem uma importante vitória em Midway, freando o avanço japonês no Pacífico Sul, equilibrando além disso as forças navais com a destruição de quatro porta-aviões japoneses. Mas em julho de 1942, a inteligência naval aliada deu sinal de alarme. Os japoneses construíram um aeródromo na maior das ilhas Salomon, Guadalcanal, a partir do qual podem continuar sua ofensiva. O alto comando aliado concebe um plano para tomar a ilha, a Operação Watchtower, a maior ofensiva anfíbia desde o início da guerra. Mas há um obstáculo importante no caminho, a ilha de Savo, localizada ao norte de Guadalcanal. Fortificada, a ilha concentra-se repleta de grandes peças de artilharia, protegidas em túneis subterrâneos, a salvo dos bombardeios. Nestas condições, qualquer tentativa de desembarque em Guadalcanal seria um massacre. A ilha de Savo é a chave para Guadalcanal. Stop! We're close enough. We've come to destroy the cannons, not the other way round. Let's examine the map. Okay, aerial defense, Coast Guard, lookouts, AA guns. I'll need explosives. There's a munitions hut where we'll surely find something to your liking. Damn, I think they've seen us. There. Nah, I don't think he's an enemy. He looks more like a castaway. Yes, I agree, and he doesn't look good. We should go and see who he is. Okay, let's go. At your service. Saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogo. Hoje vamos continuar com Comandos 2. It's done! Opa, cuidado com o tubarão! Essa já é a sexta missão. Se você uhum. perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Uhum. Aye, sir. I'm Sergeant Wilson of the Light Brigade, Lancers Division, serving under Her Majesty, uh, uh, Queen uh, Victoria. Oh, I d I don't remember my number. Did you bring tea? Oh no! Oh, it's inexcusable. I've been waiting for a cup of tea for 20 years. Well, the last one that fell from the sky had no tea either. Ooh, now the demons have put him into soak. This island, you know, my island, it's full of demons, you know. They respect me, but they'll skin you alive if they catch you. Hide behind the vegetation, don't you know, and they'll not see you. Ooh, and you'll soon hear the thunders. There are thunders every day, you know, and you'll hear the thunders in the tunnels too, so you can't sleep. I'll help you with my trumpet if you can silence the thunders forever, you know. Muito bem, agora entrou para a equipe um náufrago. At your service, sir. On my way. Huh? Let's go. Huh? Ready? Yeah? Desembarcando. Let's go, sir. Opa, cuidado aí que tem um canhão. All there. What? Muito bem. Muito bem, chegamos à praia. What? Yeah, ready, sir. O náufrago, assim como o whisky, é capaz de distrair os inimigos. What? Yeah? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. At your service, sir. Ooh, not of my age. right Righto. Pronto. E lembrando que você pode passar a faca do boi na verde para o marine. Assim ele terá duas facas para atirar. Nah. Vai, vai, vai, vai, vai. I'm going. Esconde aí. Ok, let's go. Ok? Haha, olha a belezinha que a gente conseguiu. Ih, rapaz. Ah! Lá, toma! I can imagine. Okay? All right. Yeah. Fogo! Okay. Okie venham, uh -huh. right. Uh-huh. All right. Uh-huh. Podem okay. vir, podem vir. <laughs> Um balaço. Ha, pra que chave se você pode explodir a porta? Magic. Ah, moleque. My turn. Opa, opa, opa. Vai, condutor. You. Okay. Toma! Tell me, okie dokie, that's done. All Alrighty. Corre, condutor! Aham. Uh-huh. Okie dokie. Haha, é isso aí. Phew! It's all mine. Uh-huh. Pronto, via livre. Mas primeiro. I'm ready. Let's go. Uh-huh. All right. At your service. E agora, próximo canhão. Right out. Mm-hmm. Okay, let's go. I'm going. Okay. E fomos! Toma, palhaço! <laughs> Beleza! At é your service. Okay? At é your service. Okay? At é your service. Okay? Pronto, via livre! Muito bem, agora vamos entrar aqui para pegar explosivos. Right out, oh. ok. Let's go. Ah! I'm going, ok. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, por favor, não esqueça do like. We're ready. Let's go. Let's go. Mm-hmm. We can do it. Understood. No problem. Ah, I'm so happy to see you guys. I was shot down two days ago by this damn anti-aircraft gun. If you'll help me, I'd like to return the favor by taking you and your men off the island with the seaplane. They have tunneled under the island and have constructed a huge network of passages. There is the bunker with the anti-aircraft guns to the west and a communication room over the east hill. The official in charge is in there. He is the only one with the key to access the tunnels that will take us to the guns. Hey, it'd be a pity to leave the island without a souvenir. There's a chamber near the communications room where they keep a statue of a monkey made of solid gold. Once inside the chamber, I'm sure we could blow through the wall with explosives and take the statue with us, although it must be very heavy. The statue is like a symbol to the soldiers here. They believe they can't lose while they have it. At your service. Muito bem, vamos pegar esse tesouro. Agora encontramos um piloto. Aha. Mm-hmm. We're waiting. Let's go. Mm-hmm. We're waiting. We're Here we are. Here we go. Uh -huh. Opa, mais uma bomba aqui. At your service. Okay. Opa, mais um canhão. Ah, agora eu quero ver. Ah! Toma! Próximo! Uh, eh, do I need to shave? Let's go. All right. Yes. Okie dokie. Huh? Let's go. Uh-huh. Yes. Uh-huh. I'm ready. Bom, pera aí, vamos posicioná-los melhor. Finished. Okay. Beleza, assim tá bom. Right out. Vamos uh -huh. lá. Let's go. Okay. Toma! At your service. Beleza! We're waiting. E agora o Marine mergulha. Righto. Mm-hmm. I'm going. Yeah. Ah, veja só o que encontramos! ali o maçarico? As easy as pie. Pra que, que a gente quer um maçarico? I fully... Okay. No problem. Come on. Yes. Yeah. <clears throat> Good. Okie dokie. Yeah. Righto. E o tubarão, corre! All done. E olha só, passagem secreta. Ah, passagem secreta. I'm ready, sir. Here we are. Hey, French. Now it's our turn. Now what? Good. Ah, moleque. Derruba dois. What? What? That's it. E agora o marido dá uma arpãozada no inimigo. Yeah. Ah, grande, Marine! É isso aí! Okay. That's it. It's done. Don't Come on! Oh, don't let the... Right now. Okay. Right now. Uh-huh. okay. Oh. I was trained Vou for this. That's it. <laughs> no problem. No problem. Ô, louco! No problem. Levanta não! <laughs> That's it. Olha só quanta gente caiu na armadilha. Rapaz. No. E agora? I'm going. Uhum. Pronto. Nem precisamos da chave. Mas de qualquer maneira, vamos pegar os bônus. No problem. Lembrando que você pode apertar Ctrl F10. O próprio jogo mostra tudo que você pode interagir. Assim fica mais fácil encontrar os bônus. I'm going. I'm going. E fica esperto, que às vezes no mesmo local tem mais de um bônus. Então é bom vasculhar tudo. Yeah. I'm going. Here we are. Bonito. Yes. We're ready. Uh-huh. Yes. Huh? We're ready. Agreed. Phew. Let's go. At your service. E agora, replicar a tática. Mm-hmm. okay. That's it. Oh, no problem. Okay, that's it. That's it. Oh. Yes. Yes. Isso! Podem ver, podem ver! Aham. Oh, that's it. Anybody hungry? Vamos, vamos, vamos, vamos. Muito bem, agora a gente deixa o tesouro aí. E vamos ao que interessa. Por aqui. Now it's our turn. Let's go, T- Yeah. <sighs> We're ready. Yes. Control S para garantir. For king and country. E adiante. Righto. Nah. Isso. Right. Yeah. Okie dokie. Phew. It's done. Right out. I'm going. Ready, sir. Okay. What? Uh-huh. Yes. Yes. Yes. Uh-huh. Todos apostos? E... Ação! It's done. Agreed. Good. Vai, vai, vai, vai. Line. Ok. Ah, maldito. Espera aí. Vamos tentar de novo. Ah, good. Aham. Uh-huh. Moin. Ah, agora sim. Opa. Moin. Yes, sir. Yes. Huh? We're ready. Jeez. Right now. Huh? No. Okay. Let's go. Huh? Mine. Mine. Good. Good. Ah, moleque! É de serviço. Grande Boina Verde, é isso aí. Uhum. Here we are. Okay. Phew. Okie dokie. Okay. That's it. Muito bem, plantando a bomba. All right. Ready, sir. Come on. Ah, o piloto não sabe o elevador, mas que droga. At your service, sir. Okie dokie. Okay. What? Go! Let's go. Yes. Let's do it. Go! Okay. Muito bem, subido. I'm ready. Right, okay, all right. Pronto, chegamos. Let's go. Aham. Uh -huh. Right out. E, e agora aquele maçarico que a gente pegou? Aham. Uh -huh. Servirá pra abrir esta porta? All right. Phew. Yeah. Let's go. Okay. Delicate ah, vai, work. bomba! That's it. It's ready. Corre, corre, corre, corre. Vou obliterar. It's done. I'm ready. Yeah? We're waiting. Vamos em frente. Okie dokie. Let's go. I'm going. Huh? At your service, sir. Yes. Okay. Good. Volley! Yeah. Cuidado com o degrau! Boy. Good. At your service. Let's go. Mm-hmm. Okie dokie. mundo. Opa, cuidado com o sniper. Right out. Boa. I'm going. E mais um bônus. Huh? Okay. Se não me engano, falta um apenas. Pra que sair pela porta se você pode sair pela janela? Hum, porta uh -huh. é pros ah. fracos. Moin. Aha. quiet. Yeah. É. Okay. Yeah? Muito bem, descendo. Se você não quiser perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. All ready, sir. Muito bem, agora levar o tesouro até o avião. Here we are. Let's go. Let's go, sir. E agora, para o avião.